Kwa mujibu wa takwimu za jiji la Mwanza, zaidi ya wakazi milioni moja nyakati za mchana huingia na kutoka jijini hapa kwa shughuli mbalimbali. Kwa takwimu hizo, jiji hili linalazimika kuwa na mipango ya kutunza mazingira na maeneo ya kupumzikia kama ilivyo kwa majiji mengine. Karibu Kemondo, bustani maarufu hapa Mwanza. Eneo hili ni miongoni mwa maeneo tisa yanayomilikiwa na jiji la Mwanza. Wahenga walioishi hapa enzi na enzi wanasema mwonekano wa sasa wa bustani hii hausadifu hadhi ya jiji kama ilivyokuwa hapo awali. Ni, ni, ni, ni ishara ambayo inapelekea sasa hata ma, mazingira yenyewe sasa unaona yanakuwa chakavu kama yametupwa kwa sababu ya, watu, ya aina ya watu wanaofika hapa. Ilikuwa ni eneo zuri sana, nyasi zilikuwa nyingi hapa, sehemu ilikuwa inapendeza, lakini kwa sasa kwa kweli halipendezi ukizingatia kwamba nyasi zimeisha, aa, ah, kuna vumbi linatimuka pale katikati ambapo kulikuwa maji yanarukaruka yana, yana palikuwa panapendeza sana. Ah, kwa sasa hivi hawalizishi yani, kwa sasa hivi kwa kweli mazingira sio safi, kama ambavyo wamezungumza wakazi wa hapa. Wamezungumza kwamba hali kidogo kwa nyuma ilikuwa ni nzuri ukilinganisha na hali ya sasa. Je, hatufahamu kwamba mamlaka ndiyo imeshindwa kutekeleza eneo hili kuwa katika ubora wake kama ilivyokuwa huko nyuma? Ongezeko la watu hapa hutegemea sana matukio yanayoendelea katika jiji hili, japo takwimu zinaonyesha kuwa zaidi ya watu mia mbili hupumzika hapa kila siku. Burwan isa ni mpiga picha maarufu katika bustani hii. Amelitumia eneo hili kama sehemu yake ya kazi kwa zaidi ya miaka minne anazijua sura zote mbili, Kemondo ya zamani na Kemondo ya sasa. Eneo hili limekuja kuwa liharibifu kama unavyoona sasa hivi, watu wamekuja wa aina mbalimbali, ishakuwa mbuga. Wauza chai ndio sehemu ya kupigia kareti humu na wanafanya eneo hili kama yani wa ujumla tunasema wengine hawajui matumizi ya eneo hili. Baada ya kutwa nzima ya utafutaji, wengi hujipumzisha hapa wakitathmini shughuli ilivyokwenda, lakini pia eneo hili lina wateja wake. Ah, kuhusiana na kibali, bado hatujapata. Eh, sana sana yani tuseme tunafanya kiasia kwa magendo, kwa sababu ni vijana tu ambao tulianza kujikusanya hapa taratibu, ni vijana ambao tulijikusanya taratibu. Baada ya hapo ikajulikana kwamba hapa ni sehemu ya chai, lakini baada hamna kibali chochote. Ndio, ni kama kikundi, kwa sababu ni watu baadhi walioteuliwa ambao ni wastaarabu kuuzia kwenye eneo hili. Maisha ya hapa Kemondo hayatofautiani sana na bustani nyingine nane zinazosimamiwa na jiji la Mwanza. kero kubwa sana, ni kero kubwa sana sana. Nikuta muda mwingine anaharibu hata ya mazingira, halafu kulala wanalala umu afu najikuta hata kama sehemu hapa hapa, hata niliposimama jikuta hata maviapo kinyesi kibaki kiko hapa hapa. Kwa mamlaka ya usimamizi wa bustani hizi inakiri kuwa Mambo yamebadilika, lakini ni kimya chenye kishindo kikubwa hapo mbeleni. Kama halmashauri tumefanya jitihada zipi? Jitihada za kwanza kama nilivyosema ni kuweza kutoa elimu ya kutosha kabisa, kwa sababu hatuwezi kuwaondoa wale, kwa sababu lengo la maeneo yale ni waweza watu kuweza kupata maeneo fanyaje ya kubarizi, ya kupumzika. Ndio lengo letu kubwa kabisa, kuweza kubeautify maeneo yale. Ahadi ni deni, Pengine kweli kesho ya bustani hizi huenda ikawa bora kuliko leo. Grace Meleo, Star TV, Mwanza.